Picture or object pur insert kori bolle LibreOffice Impress tutorial loy apunak swagatam. A2 tutorial lot kene koi picture or object pur presentation on insert kori dekhuai tak ami hikim. Picture or object pur format korok. Presentation or bitorot aru bahir phale hyperlink korok aru table lot insert korok. Yat ami bebohar korim Ubuntu Linux 10.0.4 aru LibreOffice Suite version 3.3.4. Web browser address barot screenot dekhua URL type korok. Imageot A to dekha pabo. Etia imageot right click korok aru optionot save image choose korok. Eta dialog box open hobo. Itimodhe name field dot open source dash bart dot png displayed hoi goise. Moi desktop or location to choose kori save button to click korim. আহক আমাৰ sample impress presentation to open koru, jitu ami agote save korisilu. Iti ami dekhim, kenekoi a presentation to add a picture add koribo pari. এতিয়া frame file option click করক। এটা dialog box open হব। জিটুর পরা আপুনি এটা picture insert করিব বিচাৰিছে। কে folder to choose কৰক। মই desktop folder to choose কৰিম। এতিয়া ইনসাৰ্ট লৈ যাবলৈ পিকচাৰ চুজ কৰক আৰু ওপেন বাটনটো ক্লিক কৰক স্লাইডত পিকচাৰ ইনসাৰ্ট কৰক চেঞ্জ খিনি আনডু কৰক আমি এটা অন্য পথেৰে পিকচাৰ ইনসাৰ্ট কৰো স্লাইড টাইটল ডট পিছত এটা নতুন স্লাইড ইনসাৰ্ট আৰু স্লাইড ক্লিক কৰক টাইটল টেক্সটৰ বক্সত ক্লিক কৰি লৈ টাইটলটো পৰিৱৰ্তন কৰক চাৰি আইকনৰ সৈতে মাজত থকা এটা স্মল বক্স লক্ষ্য কৰক সেইটো হৈছে ইনচাৰ্ট টুলবাৰ ইনচাৰ্ট টুলবাৰৰ পৰা ইনচাৰ্ট পিকচাৰ আইকনত ক্লিক কৰক এটা পিকচাৰ চুজ কৰি অপেন বাটনত ক্লিক কৰক লক্ষ্য কৰক যে ইনচাৰ্টেড পিকচাৰটোৱে প্ৰায় গোটেই শ্লাইডটো কভাৰ কৰি আছে ইতিমধ্যে ইয়াত ক্লিক কৰি আৰু কণ্ট্ৰল পইণ্টবোৰ মেনিপুলেট কৰি আপুনি ইমেজৰ চাইজ আৰু শ্বেপ সলনি কৰিব পাৰে আমাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনত থকা অন্যান্য অবজেক্টবোৰ যেনে চাৰ্ট আৰু মুভি ক্লিপবোৰ আমি সেই একেধৰণেই ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰো সকলো সুবিধা জানি লওক এতিয়া কেনেকৈ হাইপাৰলিংক কৰিব পাৰি শিকোৱা হ'ক হাইপাৰলিংকে এটা স্লাইডৰ পৰা অন্য এটা স্লাইডলৈ যাবলৈ বা এটা ওয়েব পেজ ওপেন কৰিবলৈ বা প্ৰেজেন্টেশ্যনৰ পৰা ডকুমেন্ট বনাবলৈ সহজতে অনুমতি দিয়ে কেনেকৈ হাইপাৰলিংক এটা প্ৰেজেন্টেশ্যনৰ সৈতে থাকে সেইটো আমি প্ৰথমে লক্ষ্য কৰিব লাগিব এটি শ্লাইড খেতাবধাৰী সংক্ষিপ্ত বিৱৰণৰ পৰে নতুন শ্লাইড অপেন হ'ল টাইটলটো ক্লিক কৰি টাইপ কৰক টেবল অফ কন্টেন্টছ টাইপ কৰক অপেন চৰ্চ Funny, the present Situation, development up to present potential alternative recommendation টেক্সটৰ পৰা ডেভেলপমেণ্ট আপ টু প্ৰেজেণ্ট লাইনটো চিলেক্ট কৰক ইনচাৰ্ট আৰু হাইপাৰলিংকত ক্লিক কৰক হাইপাৰলিংক ডায়লগ বক্সটো এইটোৱে অপেন কৰিব পেনৰ বাওঁফালে থকা ডকুমেণ্ট চিলেক্ট কৰক এতিয়া টাৰ্গেট ইন ডকুমেণ্ট ফিল্ডৰ সোঁফালে থকা বাটনটো ক্লিক কৰক presentation at thoka slide or talika khon khul khabo. List of brand slider entitled to development up to present select korok. Ekon list or apply button to or close button to click korok. Punor hyperlink dialog box or apply button or close button to click korok. slider jikunu thaite click korok. Jetia apuni cursor dal text kini upordi gradibo, tetia cursor dal adal pointing finger loi purboton hobo. Here ortho age hyperlink to hofol hole. Hyperlinks text or click korile apunar relevant slide loi lojabo. Onno eta document hyperlink koriboloi context slider table konoloi ubuti jao bolok. Etia add korok onno line items external document. Text or file line to select query, insert or hyperlink on click korok. Left panel document select korok. Document pot field or humphale thoka folder icon on click korok. Hyperlink korbo bisora document to click korok. Ami resume choose korim ODT. Hyperlink dialog box or apply button or close button click korok. Slide or jikuno thaite click korok. Jete apuni cursor dal text khini upore di ghurai dibo, tete cursor dal adal pointing finger loi purboton hobo. Yar ortho AJ hyperlink to hofol hol. Ete hyperlink text dot click korile apunar relevant document loi jabo. Amar khetrot, eto amak resume.odt loi jabo. এইটো ৱেব পেজলৈ হাইপাৰ লিংকিং কৰি নিয়মটো একে ধৰণৰ প্ৰেজেন্টেশ্যনৰ অন্তত এটা নিউ স্লাইড ইনচাৰ্ট কৰক এসেনশিয়াল ওপেন সোৰ্স সফটওয়্যাৰ টাইটলটো পৰিৱৰ্তন কৰক body text box Ubuntu Libre office type কৰক টেক্সটৰ সেকেন্ড লাইনটো সিলেক্ট কৰিবলৈ ইনচাৰ্ট আৰু হাইপাৰ লিংকত ক্লিক কৰক লেফট পেনত ইন্টাৰনেট সিলেক্ট কৰক হাইপাৰলিংক টাইপ কৰিবলৈ ওয়েব সিলেক্ট কৰক Target fieldot type korok www.libreoffice.org. Hyperlink dialog box or apply button or close button on click korok. Slider jikunu thaite click korok. Itia jetia apuni cursor dal text kini uporadi ghurai dibo, jetia cursor dal adal pointing finger loy poriborton hobo. Yar ortho age hyperlink to hofol hole. এতিয়া হাইপাৰ হাইপাৰলিংকত টেক্সটৰ ক্লিক কৰি আপোনাক ৰেলেভেন্ট ৱেব পেজলৈ লৈ যাব শেষত স্তম্ভ আৰু শাৰীত ডাটা অৰগেনাইজ কৰিবলৈ টেবুলবোৰ ব্যৱহাৰ হয় আহক এতিয়া শিকো কেনেকৈ লিবাৰ অফিচ ইমপ্ৰেছত এটা টেবুল এড কৰা হয় শ্লাইড পেইনৰ পৰা এনটাইটলড স্লাইডটো development up to present select কৰক টাক্স পেনত থকা লেআউট ছেকশ্যনৰ পৰা টাইটল আৰু দুই কন্টেন্ট আইকন সিলেক্ট কৰক text box or bar full thoka text to select koro. Aru font size sobi soloi komayanok. Text box or who fale insert toolbar madot thoka insert table icon click korok. Prokritote stombo hankabur pass number aru hari hankabur do number displayed hoise. আমি স্তম্ভ সংখ্যাবোৰ 2 লৈ আৰু শাৰী সংখ্যাবোৰ পাঁচলৈ সলনি কৰিব পাৰিম ওকে বাটনটো ক্লিক কৰক আহক টেবুলখন ডাঙৰ কৰোঁ যাতে টেবুলখন পঢ়িবলৈ উপযোগী হয় তলত দেখুৱাৰ দৰে টেবুলৰ ডাটাবোৰ এণ্টাৰ কৰক প্ৰয়োগ কৰা বছৰ শতাংশ two thousand six ten percent 2006 10% 2007 20% 2008 30%, 2009 40%. Itia ahok ami header stombotur bold aru textor mazaloi aniboloi font change koru. টেবুলৰ ৰং সলনি কৰিবলৈ প্ৰথমে সকলো টেক্সট সিলেক্ট কৰক এতিয়া টাস্ক পেনত থকা টেবুল ডিজাইন সেকশনৰ পৰা টেবুল ষ্টাইল সিলেক্ট কৰক মই এইটো সিলেক্ট কৰিম এতিয়া টেবুল কেনেকুৱা দেখি তাক চাও ইয়াতে এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ সংক্ষেপতে এই টিউটৰিয়েলত আমি কেনেকৈ পিকচাৰ ইনচাৰ্ট আৰু ফৰ্মেট কৰিব পাৰি তাক শিকিলো প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰ হাইপাৰ লিংক কৰা টেবুল ইনচাৰ্ট কৰা এই অনুশীলনকাৰী test assignment to sesta korok notun presentation eta banauk tritiyo khon slide ot eta picture insert korok chaturtho khon slide ot duta khari aru tinta stombo jukto ekhon table create korok tritiyo table khonor khari aru tritiyo tu stombo slide ot type korok ei text tu tritiyo tu slide or logot hyperlink korok ei link tu thoka video tu sauk 8 way spoken tutorial presentation to summarize korea. যদি আপোনাৰ ভাল ব্যান্ডউইথ নাই তেন্তে এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে স্পোকেন টিউটৰিয়েলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ টিমবোৰে কৰ্মশালাবোৰ আয়োজন কৰে যিবোৰ অনলাইন টেষ্টত উত্তীৰ্ণ হয় তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰে অধিক জানিবলৈ লিখক বা যোগাযোগ কৰক spoken hyphen tutorial dot O' R G spoken tutorial প্ৰজেক্টটো হ'ল টক টু এ টিচাৰ প্ৰজেক্টৰ এটা ভাগ যাক national mission on education through I C T MHRD Government of India support kore. Odhik janibulo likhok http colon forward slash spoken tutorial dot org single forward slash nmeict dash intro. A tutorial to Desi Crew Solutions Private Limited e agbohale. Log diya babe dhanyabad.